aprofunda. În dicționar este a cerceta în amănunt o problemă. Știi, când uh, sufăr foarte tare într-o problemă, am impresia chiar că o cercetez în amănunt și că o aprofundez. Și e ca și cum aș deveni expert în problema respectivă. Însă mă tot întreb dacă uh, iau exemplu de o problemă legată de cuplu. Să zicem că nu pot să-mi fac pe cineva cum îmi place mie. Ce aleg? Să devin expertă în problema asta sau să o rezolv? eu aleg să o rezolv și mă duc la un coach, așa că nu știu cum faci tu, dar uh, cred că e bun uh, e insight-ul ăsta. Ce faci? Alegi să rămâi uh, cu aprofundarea sau să o rezolvi? Ceau!